<laughs> Eh, oh my god. Oh no no no no no no no no Oh, no. Yo. Whoa. Oh. Йоо, юу айцхан үзэгчтэй. За ингээд э, Edex Steel байна. Өнөөдөр би орог 2 сар 5 хүнтэйгээ уулзсангүй. Тэгээд би одоо эргэж ирлээ. Тэгээд өнөөдөр э, нэвтрүүлэгт хам э, та бүхэн мэдэх болвол Edex Steel 2 channel-ийн эхний бичлэгтээ гардаг Mixed Arcade Arcade. <laughs> За мэн. Mixed Arcade оролцож байна. Тэгээд өнөөдөр манай хүн монголоор ярих байгаа. За тэгээд явцгаая. За ингээ бүгдээрээ эхнийхээ тоглолтод орж ирсэн байна. Аа тэгээд юуны төрөнд та бүхэн миний 3 дахь чанал а боё миний хөгжмийн мьюзик чаналыг та бүхэн орж үзээг бол орж үзээрэй. Тэгээд тэн дээр ер нь би хамгийн а идэвхтэй байх бах гэж би бодож байна. Тэгээд тэн тэн дээр та бүхэн тэгэл амар орж ирээд байх юм бол би энэ дээр ч гэсэн амар орж тий. За за ерөнхийдөө зүгээр. Oh my god! Атара атара атара атара атара юу ч даа. Е. Оо. За ингээ бүгдээрээ хоёр дахь тоглолтын дээр орж ирсэн байна. Сая ихний тоглолтын дээр айгүй азгүй өглөө. За та бүхэн мэдж байгаачлан одоо бүгдээрээ одоо бүгдээрээ <coughs> бед бас тэр хэрхэн ялах вэ гэсэн аргаараа аргаа тушиж үзээд бед бас дээр ялах болноо. Яваач. За. За манай хүн ард хоцорсон байна. Бүгдээрээ итг стилийн аргыг ашиглацгаая. Оо. За саягаар бол ямар ч э, оо юу вэ? Өөр хүн ороод ирсэн биз дээ. Аа? Э? За. Хин ороод ирөө. Оо! Ой, авсан уу? Ой, явчлаа шүү, явчлаа. Ирж байгаа, ирж байгаа, ирж байгаа, ирж байгаа. Ээ, зүгээрээ. За, шарыг хөдөж гинэ. Шарлуу явахгүй бол За би тэгээд бас та бүхэн мэдчихэж байгаачлан би бүр э, бүр нэг 8 сарын өмнө survival эхлүүлсэн тэгээд <coughs> тэр survival-а одоо хүртэл дуусгаагүй бүр 3 өдөртөө <coughs> чигээг явж байгаа тэгээд та бүхэн хүсэж байвал үгүй хүсэж явж гэжтэй тэрийг үргэлжлүүлж үжихийг хүсвэл лайк дараарай тэгээд имжлэг одоо компаксны бэлгшээгээд нэг 200 лайк авчихах гэж бодож байна гэтээ ер нь бол бодоор дундчил 200 лайк болсон юм байл шүү дээ манай манай хүмүүсүүдийн Завж гараач. Сая ямар тэнэг залуу вэ? Тэнэг чижтэй. Угла угаасаа тедэр тэнэгтэй гэж бүгдээр амар. Е. За. Ингээд сайхан тоглох болно. Яа, тэр үгүй, тэр хоёрыг би бүр Оо Оо, байж гараа. Хи. Но би юу хийсэн? Тэгээ мэдээж ирэг бас гадуур э, вирус байгаа. Тэгээд та бүхэн маска сайн зүүж гараарай. Тийм биз? Юх. Аа, бити үхээрээ. Йоо. Ясэ. За ич та. Тэдний гэр нь хоосон байна. Йоо. Энэ хөц. Ойл. Оо, хөчлөө шүү дээ. За, тэгвэл ингээл одоо ерөөхөө ерөө ерөөх ерөөсөө жоохол баг үлдлээ. Тэгвэл амархан байх байх гэж бодож байна. Яава. Хатад. Оо. За, ячаарай. Ячаарай, ячаарай. Oh my god. Oh no no no no no no no no. Oh yo. Yo. Yo. Oh. No. О чи яачаа бэ? Гү ти яах вэ? Би ямар эвер клач хийчихвэ өө. Йоо. За энэ мэдээч хэрэг ETX-тэй л ийм л хүн шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа бах. Тийм шүү. Гэтэ одоогоор бол та бүхэн хэрвээ мэдэхгүй байгаа <laughs> бол цагаан ярьж ин цагаан юу за бич гараа яваа за за гараа одоо угаасаа үгсэн тэр цаашгаа явсан баг ялгаагүй аргалаарай ари нэг нь алцсан нэг нь алцсан нөгөөх нь араас явж ин за бэж би одоо амар алан зөө одоо нэг John Wick а а never mind о о yes о <laughs> сайн байна Йоо, чи сая миний чи чи бүр ямар клач хийсийг чи итгэхгүй те. Бичлэг хийцэн байгаа зөө яваад чи дараа. <laughs> За, одоо бийж цаа цаа цаа. За, энийг хэр сайн гэдэг харцгаая одоо. <coughs> За, ер нь сайн гар дажгүй юм байна. Аа. <laughs> Оо, хараа. Easy double kill. <gasps> Яс нэ зүгээр үү? Өвхөж э, талд арваа. I fell off at the exact same place. Хэгтэр ирдэг нас үе. Oh my god. Тэгээ ерөөхдөө та бүхэн мэдхгүй байгаа бол одоо бүгдээрээ За хэд одоо та бүхэн мэдхгүй байгаа бол үйнэ араа. Хүй. Монгол үгүй шүү дээ. Аа? Хүй нара Монгол Монгол хувцас нара. Монгол дээл дээл өмсцэн үе шүү дээ. Явж шүү дээ. Хөө явж шиж нөгөө нэг юм авдаг хүн байдаг да. Юм авдаг хүн Монгол хувцастай шүү дээ. Үгүй үнэ. Вуу! Цагаан хаана байна? Цагаан яг миний хажууд л яваад байна. Тэр одоо ганцаарч байгаа шүү. Чи нааш өрөөд ирзээ юу? Одоо одоо энэс айх юм байхгүй. За за юу ах вэ? Идэкстилийн арга бол ийм л байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа бох. Тэгээ нэрээ та бүхэн бас мэдэхгүй байгаа бол хэрвээ мэдэхгүй <coughs> тэгээ та бүхэн бас мэдэхгүй байгаа бол энэ бичлэг дээр би яг идэкстилээрээ тоглохгүй байгаа. Эрхлэнгээр тоглож байгаа. Тийм учраас яг амар бол тоглохгүй байгаа гэсэн үг. Одоо алчлаа алчлаа. Одоо чи ороод. Аа. Тэ тэ байгаас тээ. Үгүй. Оо чи. Зааж гараа. Наад харгалж. Хүч. Яа бисээ. Тэнийг юм хэлээдэг үү? Аваа авсан уу? Үгүй. Оо зааж яхаар авсан уу? Үгүй. Зааж ээ энийг жоо тоглоё. Зааж хэж вэж. Оо. Яц та. За тэ таахгүй бас харж байгаа ч та. Yes. Ender Dragon байна. Гэтэ энэ яг үндэ нэг амар сүртэй юм биш юм байна. За ингээ бүгдээрээ 3 дахь ногоо хийж байгаа юм байна. Ногоо манахлуу дайрж байгаа түхлээ. Нус. За тэгээд би бас дээрэс нь Skywars дээр аа 12 од хүрсэн мөлий. Би баг 11 дэх одон дээрээ баг амар удаж иж орсон баха. За иж гараа, за иж гараа. Ирлээ, ирлээ, ирлээ, ирлээ. Дэвээ. Наад бол чинь юу ч хийж чадахгүй. Вуу! Оо. Тэгэ чараа нэг грин Йоо, ямар амар аллаг байсан бэ сая. Тэч ариг яаж өгөхийг харцгаая. Йоо. Ясэ. Уг хотлаа. Хөөе. Сая сая хин чест онгоцсон бэ? Дүнийг инээсэмлэхгүй яваад байна хөөе. Бажиг бажиг бажиг бажиг бажиг. Оо. Ясэ. Яч юу? Яч юу? Чи за яач? Чи What? Надад хүрсэн хүн болгоно л эвгүүттэй гэдэг та бүхэн мэдж байгаа бох. Аа. Итгэж. За одоо энэ залуу эвгүүтсэн гэсэн. Йоо! Йоо! Йоо! Чи. За одоо энэ хоёрыг алдаа. Амар гоё олно. Яа, гадаа ба тоороо. Авца. Оо, гой гой гой гой гой гой гой. Эхлээ яваач. Явж гинэ, явж гинэ. Хата харж. Удлаа. Шууд орсон. Йоо. Манайч жижи. Жижи. За дараагийн зогсоол шар. Йоо. Йоо. Яа. Ирэхлээ. Аа. Намаг авраарай. За, блокийг ер нь монголоор юу гэдэм бэ? Аа. Аа, дөрүүлж. <laughs> За, яганаар, яганаар далчхан чинь да. Шууд ор. Аа, юу юм бэ? No! <laughs> No, you're my friend. Huh? Яц байсан шүү дээ. Оо ёо. Би мэдээгүй шүү дээ. Оо чи. Оо. Дааш тийм баха нэг дайрахгүй байгаад байсан. Йоо би сая Акогийн амыг хамгачих шиг боллоо. Аа! Аа! Йоо. Яч. Йоо. Би бүр юу л байна? Нүл клач. Надад 8 амирлаа. Чи тэгээ хаа нөгөө? Please. Аа, ягааны хажууд. Урлаарай. Ягаа найж та за за. Авах гад энэ. За за. Ээж чиштэй. Туслаарай. Оо ями чамайг харахгүй. Намайг аваарай. Аа тэр хүнийг ал. Алал. Тэрийг үү. За за за. Амархан штэй л. Битгий өгөхээрээ. Бадаа тэ дутааж байгаа сарж байгаа нү. Намайг намайг надад хүрсэн ч үү. За явцгаа. Аялла. Акро юу нь би ихлэ явлаа. Манай манай манай орыг ухчих магадгүй шүү. Үгүй. Нэрэ нэрэ эвгүй. Би трап авсан. <laughs> Цэнхэр ирж байна. Туслаарай. Туслаарай. Ирэхлээ, ирэхлээ, ирэхлээ. Цэнхэр ирэхлээ өөртөө. Үгүй, үгүй, light blue, aqua. Ой! Тэжи, бичи, бичи. Хурдлаарай. Ой чи ханаа мэ. Үгүй би би халаа явж гинэ. Ирэхлээ хурдлаарай. Тэд бид алцсан. Алцсан би алцсан. Анцаараа би яг амин орж байгаа ч алцчих. За амар зөвөн төлөвлөгөө боловсруулж байгаа л шууд нөгөө амар гарны явцаа яваа шууд жижиг жиг байхгүй юу? Харин тий. Пинкиг бол ерөөсөө асуудалгүй мөлий. Пинк, пинк, пинк. Пинкиг зүгээр нүдэрээ харж байгаа л алчих юм билээ. Оо, энэ хараа. Сайн уу залуу минь? Эй, эй. Оо! Ячаа. Йоо би би найз болъё гэсэн чинь тэр наа чи өөр наваа алцлаа шүү дээ. <laughs> Найзууд болох уу? Эй, гэн гэн. Би бэлэг үгүй. Оо чи яжа ялгац. За яв яв. За чи чи чи чи яваад наадхантайгаа асуудлаа зохицуул. Тэр хооронд нь би ягаантай асуудлаа нөгөө нөгөө ягаантай асуудлаа зохицоо зохицоо зохицоо. Ой ой. Надаас цухтаа нэ. Эй, яаш. Миний найз бол. Наа чи яг цаана бүр нэг юм 6 юм уу 7 төв. Пик дефенсиг араа. Яа юу хөөх юм. Аа. За одоо чи яал. Би яал. Хин даймд өгсөн сая. Би. Мэ аваа өгшөө. Яа чи нэг авч болно өгшөө. Yeah, it's all yours man. Оо, тэгсэн чи цаанаас юу хараад ирлээ? Аа. Аа. Яач юу? Энэ ара энэ энэ үдчихв. Энэ нэг нэг нэг ягаа нэг юм асаач нүгөө юу? Асаах байг л альтаа гэхдээ. Сая түрүүн түрүүн бүр амар муу тоглож ирсэн. Одоо зүгээр гинт сайжирсан биш. Сквад зүгээр дүүн тоглож байгаад гинт анхан тоглоод оноо. <laughs> Хака хака асаацсан. Тэвч чи чи. Аа ёо залуусаа гэг гэг. Ёо. Тэрийг аснаа. чи. Оо гүш гүш гүш гүш гот гот гот гот гот. Орно аа нөгөө. Энэ. Оо гой. За одоо тэтэд жижи. Дусаа. Sorry өгшөө. Чамаг алах хэрэгтэй байлаа. Ой энэ ягаа явж шít. Оо оо энэ хараад зүгээр оо ягсчихлээ. Гэ гэ жижи жижи За ингээ өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн баярлалаа үзэгчдээ та бүхэн таалагдсан бах гэж найдаж байна. Тэгээ юу ч гэсэн компак бичлэг бол үнэхээр дажгүй байлаа. Аа амар амар зүйл боллоо. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт хамт оролцсон Ари буюу Wallison буюу Mixed Arcade-д баярлалаа. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түрүү хоёрт